эрхэм дарга шүү дээ. Монгол улсын их хурлын 2022 оны 14 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Монгол улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн зээл олголт эргэн төлөлтийн явц байдлыг шалах чиг үр үхий хэн шалах төр орооны сонсголоор цуглуулж шинжилэн судалсан нотлох баримтад үндэслэн хэн шалах төр хороо 2023 оны 4 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж хэн шалах төр орооны тайлан гаргасныг та бүхэнд танилцуулж байна. Хэн шалах төр ороо нь Монгол улсын их хурлын хэн шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд Монгол улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, зээл олголт, эргэн төлөлтийн явц байдлыг шалах зорилгоор Монгол улсын хөгжлийн банк байгуулагчнаас хооших хугацааны зээл олголт, эргэн төлөлттэй холбоотой баримт материалууд болон зээлдэгч аж ахуй нэгж байгууллага арилжааны банкудаар дамжуулан олгосон зээлийн ашиглалт зарцуулалттай холбоотой материал, дансны гүйлгээ, төсөл хөтөлбөрийн үр өгөөж. Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны үр ашигт байдал, түүнд тавигдах дотоод болон хөндлөнгийн хяналтын тогтолцооны үйлчлэлтэй холбоотой баримт материалыг хамруулан хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Хяналт шалгах төр хорооноос баталсан нотлох баримт гаргуулах тухай 2022 оны Хоёрдугаар тогтоолын хүрээнд нотлох баримтууд цуглуулах, хяналт шинжилгээ хийлэхээр хянан шалгал шалгагчаар ил эрдэнэ чулуун и уянг шинжээчээр а оргилма а тавгдорж б хишиг тогтох б эрдэнэ бат ч амар уйсгалан а мөнх бат гээд тавгдорж нарыг томлон ажилуулсаа хянан шалгагч шинжээч нар нь хөгжлийн банк монгол банк сангийн яам татварын ерөнхий газар, үндэсний аудитын газар, авилгатай тэмцэх газар, улсын ерөнхий прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, ашигт малтмал газрын цэсны газраас нийт 1 сая гаруй хуудас цаасан болон цахим материалыг гаргуулan авч тайлан дүнэлтэд гаргасан. Хян шалах төр хороонд хян шалгах шинжээч нарын гаргасан тайлан дүгэлтэд үндэслэн хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлсэн 77 зээлдэгчийн 3.2 их найт төгрөг. Арилжааны банкар дамжуулан олгосон 2542 зээлдэгчийн 1.6 их найт төгрөг. Засгийн газар шилжүүлсэн 355 зээлдэгчийн 2.5 их найт төгрөг. Тус банкны охин компаниудаас санхүүжүүлсэн 35 зээлдэгчийн 161.6 тэрбум төгрөгийн багцын хамаарал болон зарцуултыг данс хөөх зарчмаар шалгаж төсөл хөтөлбөрийн олголт хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар 3 удаагийн нотох баримтыг шинжилэн судлах сонсголыг нээлттэй зохион байгуулж олон нийтэд шууд дамжуулан хүргэсэн. Хянан шалгах төр хорооноос зохион байгуулсан сонсгол нийт 13 өдрийн турш үргэлжилж 672 иргэнийг гэрчээр дуудснаас 356 иргэн сонсголт бичлэн оролцсон байна. Монгол улсын их хурлын хэн шалах төр хороо нь холбогдох хуулийн хүрээнд арилжааны 12 банкнд газар дээр хэн шалгалтын удирдамжийг батлан зээлдэгч бүрийн санхүүжилтэд данс хөөх аргаар зарцуулалтыг нэг үрчлэн шалгаж дараах дүгнэлтийг гаргаж байна үүнд нэг хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хувьд 18.3% нь зориултын дагуу буюу зээлийн гэрээн заасны дагуу зарцуулалтыг хийсэн. 74.2% нь зориулалт бүрэн бус буюу зээлийн тодорхой хэсгийг зээлийн гэрээнд заасан зориултын дагуу ашиглаагүй. 7.4% нь зээлийг 100% зориулт бусаар ашигласан. 0.3% нь нэгтлэн нэгтлэх боломжгүй буюу зээлийг бэлэн зарлагын гүйлгээгээр зарцуултыг хийсэн байна. 2. Монгол улсын хөгжлийн банкны шууд зээлдэгч 77, арилжааны банкар дамжуулан зээлдэгч 2542, засгийн газар шилжүүлсэн вакцины 355 төсөл хөтөлбөрийг гүйцэтгэгч 279 компани хөгжлийн банкны охин компаниудаас санхүүжүүлсэн 42 зээлдэгч нийт 3000 гаруй зээлдэгчийн идэвхтэй идэвхгүй хувьцаа эзэмшигч өмнөх ба одоогийн гүйцэтгэх удирдлага эцсийн өмчлөгч нар дээр бүртгэлтэй хуулийн этгээдүүдийн мэдээллийг улс төрийн хамаарлын хүрээлэлтэд тулгаж нэгтлэхэд 125 хуулийн этгээд 8 иргэн нийт 133 зээлдэгч улс төрийн хамааралтай байна. Улс төрийн хамааралтай зээлдэгчд нь хөгжлийн банкнаас нийтдээ 1.5 их найт төгрөгийн дүн бүхий зээл авсан байгаа нь тус банкны нийт олгосон 7.5 их найт төгрөгийн зээлийн 20%-ийг эзэлж байна. 3. Хөгжлийн банкнаас шууд санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийг олгохдоо хууль бодлого журмыг хангасан эсэх нийцлийг шалгахад хуулийн зорилттой нийцсэн төсөл 33%, бүрэн бус нийцэлтэй төсөл 49.5%, нийцээгүй төсөл 17.5%-ийг тус тус эзэлж байна. 4. Монгол улсын их хурлын хэн шалах төр хороо байгуулагдаж ажилласнаас хойш зээлдэгчид зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу зээлийн эргэн төлөлтөө идэвхжүүлсэн нь 2022 оны 4-р сарын 14-ний өдрөөс 2023 оны 3-р сарын 31-ний өдрийн хооронд нийтдээ 108 их найт төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдснээс харагдаж байна. 5. Хөгжлийн банкнд 2011 оноос хойш ажиллаж байсан гүйцэтгэх удирдлагын баг нь мөнгөн хөрөнгийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлээгүйгээс тухайн үеийн зах зээлийн хүүгийн хэмжээгээр харьцуулан тооцоолоход 120 гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдсан боломжийн зардал үүсгэж банкны ашигт ажиллагаанд сөргөөр нөлөөсөн байна гэж дүгнэлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн зээл олголт эргэн төлөлтийн явцын талаар хяналт шалгалт хийсэн хяналт шалах төр хорооны 135 хуудас дэлгэрэнгүй тайланг та бүхэнд тараасан байгаа болно. Анхаарал тавсанд баярлалаа.